Arahana erikerika manify eny antsefatsefany eny. An-drivotra maina sady mangatsiaka ihany koa manerana ny nosy fa ho mafimafy kokoa izay fitsokon'ny rivotra izay. Aty amin'ny morontsiraky ny faritr'i Boeny, Sofia ary ny manakaiky ny tendrony avaratra. Ho an'ny mpiandriaka amin'ireo toerana ireo izany dia mila mailo sy mitandrina fatratra rehefa mivoaka ny ranomasina.